Ukaoa bibi wanaona mbaya, ukazaa watoto wanaona mbaya, kila kitu wanakuonea mbaya, kwa kila kitu wanakuonea mbaya. Hata unanunua nguo mzuri wanakuonea mbaya. mbaya, hata Badiru wanamuonea mbaya, hata mzee ikatoa DMX wanakuonea mbaya, na wewe Fatina wanakuonea mbaya, hata unachimba choo wanakuonea mbaya, hata unachimba choo wanakuonea mbaya, kwa kila kazi wanaona mbaya, hata nyi watu ya Machese wanawaonea mbaya. uone ambayo